Очень себе представлено, кому представлено. Meeting later today? Вы имеете в виду сегодня? Нам есть да, завтра видео, нам надо ехать туда. В часов. Петр, можно вопрос? А а как мы на видеоконференции? Как вы, какую-то пакость. Да, как, как вы носите это укроп? Вы считаете себе как укроп? К чему? Укроп. Не знаю, решим ли мы. Как вы носите этого? Okay. Это патриоты Украины. Можем ли мы такой план? Ясно. Uh, Сейчас мы возвращаемся все в гостиницу. Я вот сказал, но... Ну, вы считаете себе укроп? Вы впереди идете. Где же это как вы относитесь это укроп? Слово. Укроп. Нравится или не нравится? Укроп это хорошее слово. Украинское сопротивление. Укроп. Хорош. А как можно себе представить? Имя, фамилия? Можно?